a lo que es daña la accesibilidad del turista hacia la parte de las tumbas y alguna de ellas. Es por ello que llegamos a este lugar. El recinto funerario estuvo conformada por la tumba del principal del gobernante chino, que es el techo de la parte central, y alrededor 44 tumbas secundarias. ¿Por qué tantas tumbas? ¿Cuál era el pensamiento de estas personas? Que la muerte solo era un tránsito, un paso, 300 restos óseos de esqueletos humanos, de mujeres muy jóvenes. Las edades iban desde los 12 hasta los 19 años de edad. Las que tenían 15 años las caderas ya las tenían anchas. ¿Qué quiere decir? Que mínimo ya habían tenido un hijo de este gobernante. Ellas también fueron sacrificadas. Parte de la clase militarizada, que, los, que eran los guardianes, los sacerdotes menores, eran artesanos, orfebres, textileros, ellos también habrían sido sacrificados y habrían sido enterrados hacia mi mano derecha era enterrada el pueblo. Algunas tumbas se cree que solo habrían pertenecido a la del gobernante Chimú, a lo que le perteneció en esta vida y tenía que llevarse hacia la otra vida. Entonces desde su tumba, ubicada en la parte central, Chimú se bajaba y esta es la tercera plaza donde se iniciaba la ceremonia, donde lo alistaban a la momia Chimú, hasta ser llevado a la plaza pública, luego a la segunda plaza y luego nuevamente era traído en esta tercera plaza, donde se le acondicionaba con todas sus ofrendas que le habían dado para ser nuevamente enterrado hacia el año siguiente. Ahora observen ustedes las cómo han sido las construcciones. Miren, piedra y barro, y entre por ello.